Então, vamos começar pela casa 1. Na casa 1, tudo começa com aquele começo clássico. Era uma vez, é, em uma determinada cidade, em um determinado lugar, é, a princesa é raptada por um dragão, um monstro, alguma coisa assim, e o rei é, lança esse, esse desafio, esse chamado para os guerreiros do reino, é, para salvarem a princesa. Então, nessa etapa, que é a casa 1, acontece a definição da missão. Depois que o, o herói é, ouve esse chamado, ele tem que tomar a decisão de se envolver ou não com esse chamado. Se ele se envolve, ele já passa para a segunda casa do, do ciclo, que é a casa 2.